chat, chat, vídeo. All night long Sala fria, eu tô suando Tem alguém escondido ali, baby. All night long Tipo, é morro hoje ela diz fuck you, bitch, eu não entendo Só porque eu deixei ela contra o heartbreak e ela caiu em love with me. Ela caiu em love with me. Eu não confio em nobody. Tipo, I don't know me. Agora she can't sleep. Agora she can't breathe. Agora she can't think. O sangue dela, I drink. Tipo, ela tem um death wish. Tipo, tem tenho um death wish. Eu sei o que eu fiz. Eu não acredito nisso. Às vezes esqueço que eu existo. Às vezes eu só preciso disso. Às vezes eu odeio isso. Tipo, tem um death wish. Tipo, ela tem um death wish. Mas emoção como se eu tivesse stone face Eu tomo remedies, mas esses não são pra headache all night long Sai frente, tô suando, tem alguém escondido ali, baby. All night long Tipo, é uma rosa I just talked to but so long then Sober killed this year I go through heartbreak I know I'm gone I'm so gone Yeah, You're looking love for me Tô com pressa Bitch eu tenho pressa, a lot of pressa secrets are fair for real She put ten wedges of 15 million dollar deals, yeah 921, oh, oh, oh, oh, yeah 921, I'm doing Beverly Hills All night long Sala frio, tô suando, tem alguém escondido ali, babe. All night long Tipo, é uma rosa, babe. Toma pills, president, yeah, yeah.